ritmo tropical. Otra noche en una cueca. yo a la manera, esa arena que bailaba, ese ritmo tropical. Ay, bailame, ese ritmo tropical. Ay, bailame, ese ritmo tropical. Ay, bailame, ese ritmo tropical. tropical. Ay, bailame, ese ritmo tropical. Ay, bailame, ese ritmo tropical. Ay, bailame, ese ritmo tropical. Ay, bailame, ese ritmo tropical. Gracias.